Gwani yangu mingomu Nigeria? Eh, <laughs> sema ni msaja mna Uganda, mpiti wa Honorable Juma Witonze. Nze CEO wa Address Group, attend special for your government by Bahrain. Ah, ndi msaja atela mulimi, ah, nevi dala. Unakuruwa liru umugira kote nti gwa mkwa wa sinzo kunyuma, when you look at yourself, anewe ah, twali mukasipi eseba ngomutini wagamba ki olabika kitiba kya allah uh, njagala nyo fashion and style um, abamanyi ekampala bakimanyi nti nzize nyambala eh, you know, ate sambala fake labels nga abantu bekampala bebatera okukola eh. beba vasaki ebera vasaki beba stephan rich ebera stephan rich bebera mm. gucci ebera gucci so i travel abroad nengula ebintu byange nenyambala nembeerawo thats what i want kyekinyumira mu bulamu kwambala sente sente nyingi sente nyingi this is a, a victor baron suit I see. this is a caro carostella shoe mm. then uh, nebirala perfume perfume nekuba the moon by frederick mel mm. yeah your sense of fashion who inspires it ah uh, nakula negomba nyogaiba mita pdd mm, no. yes pdd <laughs> buriya bunini size pdd we uganda <laughs> but uh, namuri mwegomba here in uganda ya captain mike mukura amanyi okwambala then um, um, andrew mwenda naye amanyi okwambala mm. frank my brother naye agezaako mm -hmm. n'abalala bali muziro abasigadde nti ebyekampala obimanyi bakkirira enabugabo ne balondayo ne bagattagatta bwe bityo naye abantu abagenda ne bagula ebintu ebiri legit ne babyambala abo obagirangako enkofiira omukolo ogwogerako kyogolunaku olwaleero ogusitudde abampi n'abawanvu omukolo ogubadde mulungi nebaza katonda nti asobodde okututuusaako ku guno omukolo um, nze kiri kimu kyensibirira muganda wange mukasambidde hmm. nti ayagale nnyo fiona hmm. ah, yuyo muwala muto yetaga love hmm. alese abavubuka ab'emyaka gye bammwe bakeizi hmm. nasalawo nayagala mukasambidde amusingakoko ku bukulu so yetaga love ate n'okuweebwa abakyala baagala nnyo okuweebwa nobwogenda okukola sente nezibula atisiitako mu supermarket oguleyo kaswit ekereya oba kacokulate omuleete omugambe bebi leero tebitambudde bulungi naye kakanaakalabo buli lunaku olina okuba omakinga sure nti nomukyalawo omuwa aye namwe abakyala mumaking sure mutukola ki mutuwa respect eh, twagala nnyo ebitiibwa nti nkomyewo ewaka obudde bw'essimu nga bwakomye dda hmm. mpa time tunyumyemu awo ndaga omukwano yesawo buli kimu kijja kutambula bulungi so musibire entanda eyo nga nange oba oli awo gye bansibirira nga ntongozi omulungi esebo naye twalabye osasanya esente empitirivu ah, oli musajja muzibu w'amazina yofrestyleman um, since my university time mbadde uh, nalinga mu entertainment industry bebe cool is my cross friend badadandwe dadandwe actually nze omu ku bantu abamutaddeko omukono e okufuuka kikyali okay. ican admit that nalina kampany nga bagiyita g news mm. entertainment uh, I, i think uh, aba ntv uh, mumanyi uh, esco yalinga ne pr wange mm. so nenfunamu abo buzibuzibu baba nkyankalanya nenjigalawo ate nenzambira politics n'okuweereza gavumenti yange Uh, so naye nga nze omuntu ayagala nnyo entertainment nammwe mbaagala nnyo mbadde mbafollowinga naye mbeera e bulaaya europe mbeera mbafollowinga bulungi bwentyo so era muli bakwano bange yes uh, ah, esebo